你看泰友学校今天特别兴奋，今天是绵羊拿着手机在给我拍啊，感觉非常的可爱的感觉，人，穿一个粉色的裤白，虽然你看不见的。今天要演示的动作是一个牛逼的必杀，直勾摆加腿，雷，加膝，保定，了加膝，嘣，我把它连起来啊。它和什么很像呢？它和这个很像，但是直直直摆，看左右左，逻辑是一样的吗？是一样的。我只不过把这个直变成了勾。 实际逻辑没有区别的，呃，来个直播版啊，加膝加膝，不错，我就的，加膝啊，加膝，来再来一遍，加膝，好，最后还可以加腿啊，加腿，我不要时间了，换腿啊，哎呦我操，换一个打，来继续，来一遍，啊，这个你有很多变化，有很多变化。 比如说呢，我可以有一个方法是什么？就是我打吸啊，我打吸。比如这个比赛擂台中，你发现被别人干扰，你可以意识到这他妈是一个吸，我躲不开，那怎么办呢？直勾白吸，上节课教的，换换过来，我来一这个动作，呃，伏，砰，可以的，对吧？比如说我先打一个正常，来正常打吸，砰，打了一次，了，小意识到，人家很聪明，知道我顶右吸了，我换了。 到吧？这是它的应用。从体能这个层面来说呢，还有打卡熟练组合，然后让你的，然后智商变得更高的方法就是，你可以打直勾白吸，然后这吸完的时机，为了让它连贯的话，最好就是打白白白勾白。你看这几项时机连成一个组合了啊！尤其是前手，第一项是直没问题，但中间的话。 如果你要蓄力，让另外一个动作发生，最好是摆啊！哎，连起再来一遍，来来来哎，你还可以做的是吸两次，不是腿是两次，然后希望你可以可以。 练习一下啊，练习一下，不用把这个一定要背住，就是这个开始玩命的练，练完之后再过一天，再看新的技巧，再不断的练。感谢你的收看，希望你关注屏幕下方，屏幕下方公有特效出来啊，应该有啊，那个新浪微博还有微信，感谢你的收看。